Ну, некоторые, э, опять-таки, исследователи утверждают, что настоящий Чалфри – это только человек, которому уже лет 40, и который к этому моменту так и понял, уже окончательно, что да, все, не хочу, не буду, не стану, мне это не надо. Интересно, что на сайте childfree.ru, который существует в российском интернете, в Life Journal, есть такое подразделение, как «наши детные». Это люди, стоящие на позициях Childfree, но дети у них при этом есть. Вот, поэтому тут важнее именно идеология, то есть на каких позициях ты стоишь, а не что у тебя там на самом деле в жизни происходит. Некоторые бездетные люди, либо они не признаются, что они просто не хотят иметь детей, но вообще, что такое бездетные? Бездетные – это далеко не только ведь child-free. Да, есть бесплодные, ну, конечно, это спекуляция, что бесплодие очень сильно растет, потому что, во-первых, сейчас и преодолевать тоже стало больше возможностей. Поэтому процент э, тех, кто бездетен из-за бесплодия, он невелик, очень невелик. Ну, там, может быть, 2%, может быть, 5%, но точно не больше. А есть child-free, то есть те, кто добровольно бездетный. И есть еще люди, которые просто случайно оказались бездетными. И вот их большинство на самом деле. В общем, люди, которые к этому просто не прилагали никаких усилий, и все было так, э, ну, а как оно получится. При хорошей контрацепции, э, достаточно такой надежной, э, такая позиция чаще приводит к тому, что детей нет. А при ненадежной контрацепции она приводила к тому, что дети чаще были. И в этом смысле как раз вот и происходит такое большое изменение. То есть большинство бездетных – это вовсе не child-free и не бесплодные, а это вот такие амбивалентные люди, у кого просто так сложилась жизнь, и они не очень сильно по этому поводу расстраиваются. Продолжая говорить об этом сайте childfree.ru, э, Хочу еще сказать о противостоянии, действительно. На этом сайте существует правила, что у них делать нельзя и что у них делать можно. А также там существует подборка э, различных, сделанными самими литературы, о одетных, об их мотивациях, то есть о том, почему, собственно, люди имеют детей, и о мотивациях бездетных, то есть почему люди не хотят иметь детей. Там запрещено что-то плохое говорить о тех, кто не хочет иметь детей, то есть о child-free. Сразу человек модерируется и выгоняется, и банится. При этом то, что у человека в принципе есть дети, не так важно, если он стоит на их же позициях и считает, что в принципе это плохо. А, но к ним периодически, конечно, приходят э, люди с другими позициями и начинают пытаться их убедить. Естественно, им это не нравится, и в ответ, э, может быть, не в ответ, а может быть, изначально, они создали там у себя действительно целое представление о том, кто такие детные и почему детные — это ужасно или плохо там, с их точки зрения. Они пытаются быть более-менее выдержанными, но у них это не всегда получается. Значит, с их точки зрения детные — это люди безответственные, потому что Земля перенаселена, и надо вообще иметь детей поменьше. Они люди нерациональные, потому что они живут биологией. То есть они размножаются и не думают о том, что вообще говоря дальше будет. Детные, естественно, Child Free говорят, что, во-первых, они ненормальные, то есть у них психические отклонения, что любой человек без психических отклонений обязательно будет хотеть иметь ребенка, потому что это инстинкт, и он особенно сильный, конечно, у женщины, но у мужчины он тоже должен быть. Вот. А еще они говорят, что они, конечно, эгоисты, что они просто плохо воспитаны в детстве, давайте их перевоспитаем, изменим, они станут э, хорошими и замечательными. Мне интересно то, что есть э, противостояние внутри child-free. То есть вот а, это продолжает то же самое разделение, которое было у Виверс а, на реджекторов и аффексионада. А сейчас это называется child-free и child-hate, то есть свободные от детей и ненавидящие детей. И человек приходил в это сообщество, допустим, сейчас уже и ВКонтакте есть сообщество, и там вот они уже себя называют э, ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте. А, они называют себя именно... Они должны сами о себе сказать, то есть они должны составить свой профиль и там написать «я child free» или «я child hate». И если я челхи, то мне все можно, <laughs> то есть мне можно рассказывать про это всякие ужасные вещи. Я читал некоторые истории, которые они там рассказывают, там, ой, вот в вагоне метро ребенок э, пяти лет ужасно шумел, вообще всех бесил, и когда двери открылись, я взял его и вытолкнул на платформу, и потом с удовольствием наблюдал, как волнуются родители. <laughs> А, или там, как ужасно ведут себя дети в очереди, или там, что какая-то там пузатая подошла и попросила ее пропустить без очереди, я не пропустила, ха-ха-ха, так ей надо. В этом сообществе нашем, российском, первом, который был в Life Journal, 70 примерно процентов женщин. Они однажды там сделали сами себе опрос, и только 30 процентов мужчин. Почему это происходит? Мое мнение, моя гипотеза, что ну, дети все-таки сейчас у нас ответственность прежде всего женщин. Хотя это, возможно, меняется, но в большинстве семей это так – это какая-то норма, которая, вот, наверное, над этим еще работать и работать, если мы все-таки хотим гендерного равенства. И именно поэтому женщины вообще больше об этом задумываются. Мужчина может прожить всю жизнь, вот как вот, и стать, кстати, среди окончательно бездетных мужчин в среднем больше, в большинстве развитых стран. Потому что мужчина, он живет по принципу, ну, как оно все сложится, это не та сфера жизни, которая меня должна интересовать в принципе. Дети при женщинах, как некоторые из них говорят. И если как бы случается, они опосредованно ведь от процесса производства детей. То есть если он нашел себе женщину, то тогда у него, может быть, будут дети. В большинстве своем все-таки о детях думают женщины. женщины часто в детстве уже задают себе вопрос, будут у меня дети или не будут у меня дети, или, по крайней мере, в ранней юности, там, при пубертате. Вот. И они знают, что когда дети будут, или если дети будут, они будут заниматься детьми больше, чем кто-либо. Новые возможности для того, чтобы стать child-free, добровольно бездетными, они, конечно, появились примерно в 60-е годы, то есть когда новая эффективная контрацепция начала внедряться в, развивающих, в развитых странах. А, то есть люди смогли э, не отказывать себе в удовольствии жизни, в сексе э, любом, и при этом не делать бесповоротных операций, например, стерилизации, то есть чтобы действительно навсегда перевязать себе там трубы, и лишиться возможности иметь детей навсегда. Потому что хотя child-free или добровольно бездетные – это люди, которые говорят «я не хочу иметь детей никогда». Их надо отличать еще от тех, кто говорит «я пока не хочу иметь детей, а потом я подумаю». Child-free говорят «нет, никогда». Но все равно они не любят делать вот эти бесповоротные вещи, стерилизацию и все остальное, потому что ну, они все-таки хотят оставить себе возможность подумать. Наверное, поэтому, хотя есть и другие причины. Да, среди них больше молодых – а, и некоторые из них потом меняют свое мнение. Это показало одно австралийское исследование, насколько я помню, там автор был Ку, видимо, китаец с авторами. Они, оно было лонгитюдно, они к одним и тем же людям пришли через 9 лет. И они сначала их спросили, хотите ли вы быть э, родителями когда-нибудь? И один из вариантов ответа был «никогда». А, вот, другой «хочу», и третий «я не знаю». И потом пришли к тем же самым людям через 9 лет. И оказалось, что среди тех, кто сказал, я никогда не хочу быть родителем, некоторые стали родителями. Но более того, из, из тех, кто еще не стал родителями, некоторые сказали, что а теперь я хочу или теперь я не знаю. То есть вот эти решения на самом деле меняются. Некоторым людям кажется, но не всегда они меняются, некоторые так и продолжали еще говорить нет никогда. И другой вопрос, и другое это тоже интересное изменение, что те, кто говорили, а я хочу иметь детей, некоторые из них стали родителями, а некоторые стали child-free за это время. Они, у них нет детей, и они вот именно к этому моменту решили, нет, не хочу никогда. Я знаю только, наверное, ну, один случай из пяти, с кем я об этом глубоко говорила, и с кем я тоже долго, в течение более чем 10 лет общалась, когда человек об этом ни разу не пожалел.